Darío a diario, de Xela Arias. Darío a diario. Invasión que se me convén fantástica. Invasión sen ocasión. Invadiuse ma vida de cueiros e biberóns, de roupiñas pequenas e xoguetes de colores, de risas, choros, agarimos, agarimos. Darío a diario. A túa man ocupa un cuarto da miña xigante, por iso detesto un pouco tantas palabras. Todas para ti, son a reña parlante, emperatriz de sons guturais en diante. Todos os bebés son tú en ningún como a ti. Todos os nenos son tú en ningún como a ti. Todos os adolescentes son tú en ningún como a ti. Todos os mozos son tú en ningún como a ti. Todos os anciáns son tú en ningún como a ti. Todas as nais son eu e todas, como a min, saben que és único. Non sangue do meu sangue, non carne da miña carne. Son a gran teta ofrecida, a gran boga que te agarima. A man enorme en recollerte, e ser quen che mostra a reña, por te dirixir quen sabe aonde, anque coide procurar para ti o máis exato carreiro das estrelas. E cando te despidas, sabe, compartir o mundo cos demais. Contigo vai, un cacho do meu traballo, tal vez algún pecado, o meu amor, todo e por riba, ti, sexas cando sexas, grande. Cando morre unha poeta, terán que calar os ventos na condena da luz, e debería de chorar o mar, e as gaivotas voar por riba das estrelas, e non é así.